Dying to keep you from this pain. فكرة الموت عاطل ويروى حي العيب ولا غلب الدوا غير بالدوام قبلهم مقوى دف الرافوبيا اسم نكوى جاكسبي بالحار دور نطيري في لافير قارو كيف دوك دار تاع الرسي بارافير شكون يطيع عليك ستار ستوري عدا تاع ستاف قاع يجزو البستاف كي نستالي بالشناب راب جانكي خو مازال ما قرا جميع مهبول بساس كوبرا شغل راس كوبرا رقصان تمايل ضحكة حرام في وجه السوايل بلا تلقى فوق دولاني قايل قتلو مع بوب عالم القبايل كل شمايشو ما جات الزهار رصاصي في تقول الجار صح كي نشوف دلار بلاد ذكر بينا البار ما تحكيش معايا رابنا بقي حتى بطار من الهدات في البيطاف وفي قتة لي تزار قاع عارفين القوة تحكي جبت طابوري خو تافا يدنا لي هاي باش كيوزانو يديف قفاوي توجور طفيف وبيا ما بي قافل بالك تحلي في قصة دارك غافل وجاهلني فيها ماشي راجل في عشا عيشة راجل يا خو دير واش تحكي الزنقة عيشة راجل سميها ليلة الدخلة خرجة بالدم في المهلول المهلول يفهم شهرة هجرة ميدو شفتو مليون غرعتو ضحكة النفاق قد لابس مع الرفاق يعني ما كاش ثقة في الرفاق سوء الخاتمة العبرة دواق نعيش لك العادة نسلط عليك سقسي السطر على جاك كل شر دياو في روحو اللي جا في خوه نسيك سيك ما كان لا تقطعني كي نهضر بوم حبيب الليل سوري يطفى الفار طرقة الزيادة تخبى الفار فار من العدالة وصوت جيرو فار راك تعرف الكود فيك تاع الطفار تخمم قوة فوق الرقم سموك تعطيني طناد الرقم اسكت وراقب فيها الرقص موسيقى قحقح متحبش النقص هاد الاسلوب نعم بالسيف تقادر لا هاد تقاقش روحي ازل بكيا في الموت غير لعبهم نقل ارواح بسط تقريك الزنقه دراسة وسط بوما بوما هما هما هما خلوها ليكوما هكذا طالع المسغول وين يمو يدي فجار وبكي في سكات ويسي تروطار راس ندمة نبكي على الزهر يبقاو يا مات انا هكا داير الحق ويقال ديراكت كلامي ما داير وماني طايح ايروغ سي با فاسيل نايم الليل دايما كوما في الليل والناس تحقر بالعين اذا كان قليل شربنا من الكاس ليك بوفيري خاص كون كانكو شي تعيش في الزاير كريم شد المعنى في البيات البياد مشعلة وطلاري ماشي بالنميدي ايدي عقليتك تعتمد لما يسلك بيدي اكذب على اليمن سوري يا قدس نهى الشهداء ردونا الشهود نحكوا لولادنا وش يسواو اليهود بلا تشبوها الخوا وكسبوها الخياط وزهرك مقطع غير فيها الخياط مالا غير الديلي يا اما العزيزة وليدك ماشي حيلي دار النية الكيزة عدو حاسد غدار في عرض الميزان اللي ما يعرف كيلي ما يحكيش على الميزون غير عم تلقل دولة غرقوا صابوني يا ما يمتى ينقيكم صابوني إيه. موت في لاسك ما حبيت لك بعتلو الموت دورة فيراج وانت غما تحب تطرطق قل لي العيش غير بالكوراج إيه. إيه. طيح شاكتور والمخرج جيبك دنيا هاردور وين بديت تجيبك شاكتور والمخرج جيبك اجي تسمعوا ساكت وردة هاد الراب فهمتو يسالي وردة سقلة في وجوهكم كي تحمزو لي ما نستعطاش شكون يردا لي ما نستعطاش شكون يردا إيه، باطو بلو ناس قريا الموتي باطو بلو ناس قريا الموتي باطو بلو ناس قريا الموتي ترم مخري جيبك دنيا نهار دور وين بدي تجيبك ايمان 16 كون يرضى ما طبلو الناس كيريان موت زين إيه،